ももちのチャンネルこんにちのこんにちのももちのですはじめまして今回初めての YouTube 動画撮影で若干緊張しています私の名前はももちのと言いますまずは自己紹介からさせていただきます 私は主に活動はお尻が大きいことを生かしたモデル活動をやっていますウエストはだいたい70ぐらいヒップは104センチありますこの大きなお尻を生かしてというか 去年のフェチフェスという即売会であるくびれきょじりコンテスト第2回のファイナリストに選んでいただいたりなどこの大きなお尻には感謝を言っても言い尽くせないぐらいいろんな人に巡り合わせてもらったりありがたいことしてもらってますなぜ今回私が YouTube で動画撮影をしたかというといろんな人に会いたいけど遠方で見に行けないよっていうこととか そういうお話を言ってもらったりするんですそういう風に思ってもらえるのは嬉しいんですけどやっぱり そういう方が遠くにいるっていうだけの理由で会えたりとかそういうのが少なかったりするのはすごい寂しいなっていうふうには思ってたので今回動画だとちょっと近づけた感じがするかなっていうふうに思ったので動画撮影をやってみようとちょっと踏み切ってみましたお尻が好きな人にいっぱい伝わるといいんですけど とは他にも私自身本当はお尻が大きかったり太ももが太かったりとかそういうのがコンプレックスだったりしたんですけどでもひょんなことからくびれきゅじりコンテストに出させていただいたりきゅじりモデル お尻モデルみたいな感じでいろんな人に写真を撮ってもらう機会ができたり撮影会に参加したりその中でいろんな人に「すごいいいお尻だね」とか「太い太ももが素敵だよ」とか言ってもらえることがいくつも重なってすごく今ではお気に入りのパーツになってきています。なのでお尻が大きかったり もちもちしてるとかあのどんなにダイエット頑張っても痩せないんだっていうふうに思ってる人も意外とそれがコアな人にとってはすごくご褒美だったりごちそうだったりするのでそういう経験を私自身がしたのでそういうことが意外と自分の嫌いなところも他の人から見ると魅力的だったりするんだなっていうところを伝わっていけばいいなと思いながら動画撮影をしようと思ます。 思いました今回 YouTube の動画撮影においていろやっていきたいことがありますまずは私自身があの下着作りとかをやっていきたいのでその下着を着て どうですかみたいにポーズ取ったりいろんな撮影をしたりっていう風にできればいいなと思ってますあとはあの Amazon とかで売ってる衣装も買ってみてそれもどんな感じなのか買ってみたら思ったより丈が短かったとかいうこともあると思うのでそういうのも実際を着てみたいしそれを見てほしいっていう風に思うのでそれも動画撮っていきたいと思います 他にもゲーム実況筋トレとか興味があるものいっぱいあるのでいろんなことを挑戦して動画に撮っていければなっていうふうに思ってますお尻チャンネルっていうのをもう一つ作っていこうと思ってましてそれはもうお尻だけゲーム実況してるお尻とか筋トレしてる時のお尻とかそういうのだけをひたすら撮り続けるようなチャンネルが作れたらなっていうふうに思ってます ぜひお尻好きの人見てくださいあとは着てほしい衣装などありましたらコメント欄とか Twitter の方にコメントいただければ私も目も目を通しますのでちょっと参考にさせていただきたいと思ってます Twitter の方が更新したりとか最新情報も載ってたりとかするのでよく目につきやすいと思いますなので動画見て衣装こういうの着てほしいとかリクエストありましたら Twitter の方が気づきやすいと思いますので よかったらフォローしてみてください Twitter、インスタの ID は下の欄に書いてますので絶対フォローしてくださいもう満足いくお尻をいっぱい載せてる自信あります大きいお尻が待ってますぜひぜひフォローしてくださいまたこのお尻がいいなと思ったらたくさんのいいねとチャンネル登録をよろしくお願いしますまたね